Hello semua, dalam video ni saya nak terangkan sedikit tentang sentingan video ataupun video editing Ramai yang tanya apa software yang sesuai untuk kita edit video ni Sebab eh, kebanyakan software yang ada di luar sana tu kena bayar lah Ada yang letak watermark besar-besar lah dan sebagainya Hari ni saya perkenalkan kepada anda OpenShot Video Editor Ni antara yang terbaik di luar sana Yang paling penting bukan setakat senang, dia juga free Harap-harap sampai bila lah dia free kan uh, Dia boleh di-download, uh, software ni boleh di-download dalam versi Linux, uh, Mac ataupun uh, Windows. Just pergi ke download. Dia akan ada pilihan dia lah. Tapi yang ni dia dah detect saya gunakan Windows, so kita just download. Alright. Baiklah, bila kita dah install um, OpenShot ni, bila kita buka dia nampak macam rumit sikit. Kita akan rasa, wah, so complicatednya. Tak, dia sangat senang digunakan. Uh, mula-mula uh, kita kena save dulu projek ni. Save dulu. Contoh projek Uh, video sekolah umpamanya okay, save lepas tu bahagian ni kita kena importkan semua uh, video kita lah umpamanya uh, video ke image ke audio ke apa yang kita nak letak dalam video kita import kat bahagian ni seelok-eloknya letak semua dalam folder ni uh, jangan jangan apa ni letak merata-rata nanti hilang takut hilang okey uh, bahagian ni adalah bahan yang kita nak gunakan bahagian ni pula adalah preview boleh kecilkan kalau nak Okay, uh, ah, sini ada transition yang kita boleh pilih. Ini efek untuk video yang kita boleh pilih. Bahagian ni yang paling penting tuan Bahagian track ni adalah bahagian garis masa timeline video kita tu. Cara kita nak uh, susun video. Kalau kita kecilkan yang ni, dia akan zoom uh, masa dia ikut saat. Kalau kita paling kita zoom out ni, dia kecilkan lah. Okay, bergantung. So, saya lebih suka zoom in sikit so kita nampak saat dia tu. Yang ni kita nampak uh, contoh 5 saat, 10 saat, 15 saat. Contoh dia. Okay, anyway uh, track tu ada lima. kalau rasa banyak sangat kita boleh right click remove right click remove kalau nak senang kita boleh right click rename takut kita lupa video utama umpama dia ni pula mungkin kita rename jadi overlay kalau ada benda yang kita nak tambah yang track tu itu kita reserve kalau ada benda lain nak kita nak uh, apa letak di atas dia kan So konsep dia macam tu, mana yang di atas tu akan sentiasa keluar dulu sebelum yang di bawah. okay? Okay, contoh saya ada saya nak letak tajuk saya ni, saya dah buat siap-siap di gambar macam ni. Saya hanya perlu decide berapa lama saya tunjuk ni 10 saat lama sangat. So mungkin dalam 2 saat lebih macam tu. Okey. Saya drag kan. Lepas tajuk saya nak terus tunjuk video saya. misalnya. kata. So kalau saya play, dia akan terus uh, ke video lah okay. preview tu dia kalau saya ni sebab dia slow sikit sebab saya tengah rakam ni so kadang-kadang dia slow sikit tak apa kalau rasa terlalu slow anda boleh tukar di setting tu ke edit preference bahagian preview ni kita boleh tukar quality dia nampak kadang-kadang kalau besar sangat dia slow okay. tak apa tapi tampaklah kan daripada gambar ke video contohlah kita rasa transition tu tak berapa cantik pergi ke transition pilih mana yang kita nak contoh saya pilih yang ni anda boleh letak atas uh, gambar atau video yang kita nak nak ada transition tu macam ni contoh kalau saya play preview sikit Okay, kalau kita buat betul apa, preview dia nampak lah kan? Ha, so, boleh pilih Pilih lah macam, macam kita pilih transition PowerPoint Itu satu Okay kita pergi ke video pula Contoh video ni kalau rasa ada tempat yang kita nak nak trim, nak nak delete semua tu Boleh tekan yang ni, razor tool ni Nampak tak gunting tu Dia dia gunting Ikon dia gunting tapi fungsi dia macam pisau cukur So dia kita uh, kita apa kita decide mana yang kita nak di cut tu contoh kat sini contoh kita dah kan kita nak cut so kita tekan cut double click okey satu dia dah jadi dua yang ni tuan-tuan nak cut lagi ha so double click nampak so kita boleh di decide contoh bahagian ni kita tak nak kita klik lepas tu kita tekan delete so dia, dia akan masuk contoh okey boleh delete okey nampak tak okey contohlah kita boleh di decide okey so kalau saya nak move ke, nak buang ke, boleh nak trim ke boleh trim ni senang hanya perlu ke ujung tu lepas tu tarik saja dia akan trim okay tapi kalau rasa lagi nak tepat tu kita pergi ke bahagian kita nak potong tu kita jatuhkan ni kita potong okay nampak tak kalau dalam uh, open shot ni dia dia tak ada audio yang free so anda boleh import audio lepas tu letak di bahagian atas ni ke track tier ni boleh jadi lagu contoh air every name track, songs ataupun lagu, kita letak lagu kat atas ni lah so dia boleh play song sekali tu cara senang, contoh video ni pula kita nak kita nak ada sedikit effect ke contoh kalau video ni kita nak effect, kita just blur tambah kat, just drag ke video tu cuba kita, kita cuba preview saya ni tak berapa jalan Okay, nampak tak blur one in this video I'll be showing you how to do with nampak tak dia blur Okay, so saya dah tambah blur kat sana so fungsi ni bagus kadang-kadang kita nak blur sesuatu nak blur gambar ke apa di kita just drag nak blur gambar depan tadi pun boleh ok ha, nampak so kita nak blur ke kita nak chroma key ke nak wave pun boleh cuba cuba di effect ni kita drag and drop sahaja lepas dah siap semua ni kalau anda rasa nak tambah title di bahagian title atas ni kita ada pilihan berapa-berapa title yang kita boleh tambah tapi taklah taklah canggih sangat lah tapi boleh lah kita nak kalau nak mudahkan hidup kita boleh just gunakan apa yang dah ada ni kita tukar teks kat sini ok lepas tu tambah contoh kalau saya nak gunakan yang ni dia akan save ke file kita kita just drag Nampak? Title atas ni uh, sebenarnya kita boleh cari di Google tu. Kita boleh just open shot title semua tu. Ada orang dah siapkan template semua tu. Kita boleh dah download, tambah. Kalau tak, kita ju- boleh gunakan uh, software yang macam Photoshop ke gambar editor yang kita boleh letak dalam bentuk transparent. Kita just letak atas overlay tu. Okay. Kalau nak tambah animated title, pergi ke title ni. Lepas tu animated title, then pilihlah tambah. Alright. So kalau dah siap semua, contoh dah puas hati, kita sertakan butang ni untuk export. Export ni dia ada banyak format. Biasanya kita guna MP4 kalau nak upload ke bentuk web. Kalau rasa nak nak sesuaikan dengan web tertentu, just tekan web. Lepas tu dia ada pilihan. Nampak? Contoh YouTube ke YouTube HD semua tu lah. Okay, kalau nak devices, dia ada tanya Apple TV ke Nokia ke semua tu. Okay, contoh. Contohlah web yang kita guna selalu kan. So boleh decide. Dah siap tekan export. Jumlah masa untuk export dia akan terpapar di sini nanti. So bergantung pada PC anda lah. Kadang-kadang uh, video clip untuk 5 minit sampai 10 minit tu akan makin masa dalam 15 sampai 30 minit bergantung pada kekuatan PC anda. So kalau nak dah siap tu tunggu dulu buat kerja lain dulu lepas datang dah dah siap. Okay. Um, itu sahaja tentang open shot kalau nak cari bahan-bahan lain untuk open shot contoh title ke animasi lain boleh google dia memang banyak pilih uh, apa tempat yang kita boleh download saya juga ada sertakan di, di description YouTube saya ni kat bawah tu boleh pergi link tersebut download uh, setakat ni open shot yang paling senang digunakan tanpa bayaran lah uh, lagipun dia tak ada hard kalau software tertentu dia ada hard kan dia ada watermark lah kita hanya boleh guna tempoh tertentu sebenarnya kita bayar Uh, itu sahaja untuk open short. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Selamat mencuba. <laughs>